Hello，大家好，我是尹丹娜。Hello，大家好，我是港港。今天大家看到标题，我们来讨论一下现代人为什么越来越烦。我们会从不念死无常的过患这个角度来分析一下人变得越来越烦的这个整个的一个心理过程。那么不念死无常呢，意思就是无常之常。佛教讲呢，它是一种颠倒错误的想法，也是人们最常见。 最严重、最容易犯的一个错误。那么，什么是无常呢？无常就是指不知道死亡何时降临到我们的头上。比如说，就这次疫情中吧，很多人都没有想到自己会患上这个肺炎。广义上可以这样讲，这里特别指的就是死亡这件事情，它是没有定数的，然后随时有可能发生在我们每一个人的身上。无常之常，就是明明死亡不知道何时降临，你却把它划分在一个。 有定数的事情，我觉得自己一定能活到多少多少岁啊，或者说根据科学研究，那么现在人的平均寿命可能是八十三岁，那我觉得我肯定能活到，起码能活个七十多，快八十岁这个样子。那么这就是一个无常之常的表现。佛教中他指出这样的想法，他会有什么样的后果和表现呢？我归纳了一下，在世俗中，第一个非常常见的就是拖延症。 我觉得这件事情我还有充足的时间来做。那么在学习佛法上呢，对无常之常的表现就是说，像我、像刚刚或者像看我们视频的观众呢，我觉得可以笼统的概括为有暇满人生，意思就是我们有时间、有精力去了解和学习佛法上面的一些知识，但是因为我们无常之常，觉得自己时间还有很多。 所以就会拖延。对于我自己来说，有更重要的事情来做，比如说我要去求职。像我刚毕业，我可能会面临到一找一份好的工作为主，那么修行的事情呢，就会先放一放。其实这个稿子我已经很久就写出来了，但是我当时在忙着说准备自己的毕业，然后完成作业，所以就一直拖到了现在，也算是一个不长之长的表现。 <laughs> 那叫你。 检讨一下，因为无常之长，那么你觉得自己能活七八十年这样，那么在这么长的时间里呢，你肯定会想不要让自己白白活着，所以你会有希求现实安乐的这样一个心，你会想让自己这辈子过得好，不虚度。那么在佛法中，我们也是要强调说，不浪费这个暇漫人生，不虚度自己的时间，不要浪费每个刹那。但是我们所追求的事情是不一样的，在这里所说的是追求现实的安乐，也就是物质的一些条件，比如说。 说我的名气、我的地位、我的吃穿用度都要非常的好，那么是在这短短的几十年里发起这样的一个追求现实安乐的一个心，因为无常之常，你发起追求现实安乐的心，那么你就更难以放下这些身外之物。那么难以放下这样一个身外之物的话呢，人生快结束的时候，整个人生的状态就是道平生不平， 你可能吃的白白胖胖，或者你外貌身材没的挑，你也很有钱，也很有权，但是你的精神世界，你面对死亡这件事情，你的状态，你的知识储备都是非常贫瘠的。那么根据我观察，我周围朋友呢，这确实是现在人们的一个普遍现象，就是精神世界的比较空虚。像疫情大家都在家，那么就会有通病，就说。 很无聊，不知道该干什么，或者说在家里待不住。像我一个朋友，就是因为疫情，什么公园什么都关闭，也没有办法出去玩，也没有办法跟朋友去聚会。 那么他每天就开着车出去拍拍照啊，路边停一停，这样子打发时间。人们因为精神世界的贫瘠，其实也不知道自己该干嘛，会做很多一些没有意义的事情。我其实想到很多没有意义的事情，以佛教的这个标准来判别，有些我也在做。所以有的词就是人心不古。那么大家都非常希望有那个古的状态，在这里我我理解为就是生平道不平，是陶渊明的那种吗？不为五斗米折腰。 我觉得还不太准确，因为生平道不平，他是发生希求后世之心，依指后世安乐之方便。那么他是为了去利益更多的人，然后做对自己下辈子甚至下下辈子有意义的事情，造善业的话，在这里来讲是一个生平道不平的一个。 人生状态，因为你眼光放的比较长远，放在下辈子或者下下辈子，希望自己能过得更好，我希望接下来的人生变得越来越好。那这样修来的善业呢，就是效果也是非常好的。就比如说司马迁撰写史记这一件事情，他一定有考虑到这部著作将来以后会利益到后世很多很多人。 自己能为后世创造出来的价值而去毅然决然的做这件事情，即使他受了宫刑，他也能忍受这样的一个痛苦来编撰完成。那么前面我们有提到修缮业，如果说你只考虑到现实的安乐来修缮业的话呢，也是有过患的，就是你做同样一件事情，效果反而会适得其反。 或者是没有什么效果。第一个抱着这种祈求现安乐的心去修善业呢，所修来的善业就是势力微弱。像很多人非常喜欢临时抱佛脚，比如说啊，自己遇到什么困难了，然后想起来去寺庙烧香拜拜，然后给寺院钱财做供养，希望自己能度过此次难关，或者说希望自己事业有成、发大财、一夜暴富。 等等，我还特意搜了一下，在 B 站有一个大悲咒的唱诵的一个视频，本身非常好。然后我打开弹幕以后，那些弹幕的内容基本百分之九十九点九九都是临时抱佛脚的心态，比如说求考试顺利呀，这样所造的善意是有，但是非常的小。比如说你三年后考试的话，那你给的时间也太短了，所以你的收益也非常的小，或者说是几乎。 小到可以忽略不计了。我们在善做造善业的时候，发心要广大，因为业会增长广大。就像我之前在那个 vlog 里，虽然我只是丢了一个作业，其实也没有什么特别严重或者不可挽回损失的一件事情，但是我可以借由这个契机来锻炼我的发心，在我想象力所及。 范围之内能发心多大就发心多大，这样。我这段时间在为祈求家人平安，每天在念大悲咒，这个发心算大还是小？如果你只是局限在祈求家人、自己认识的人的话，这个发心是，啊， <laughs> 蛮小的。如果说你祈求所有受到这个疫情影响的人都能平平安安的话，这样子是比较大的。 那么第二个，在发生希求现世安乐之心所造善业的不太好的地方呢，就是说，那么你在造善业的时候，就会特别容易掺杂或者杂糅进去一些恶法，就是你造的这个善业不太纯粹。就比如说我们刚才提到说，那么你去烧香拜佛，你去供养，然后你说你想希求的是啊升官发财，因为本身上香拜佛供养呢，其实就是要锻炼自己一个。 对三宝的恭敬心，发一指三宝来解决自己生死根本问题的一个发心，然后依着这个发心呢，来学习佛法，来自利利他，然后解决这个问题。但是你用这样一种形式，然后发生了希求自身现世安乐的一个心情呢，我觉得有点像利益交换，我给你多少钱，然后你保佑我怎样？所以这样子的发心呢？ 就是会有掺杂进去恶法，非常的急功近利。这样子，我推测，你造善业肯定是有好的果报，但是因为你掺杂进去了恶法呢，我猜测就会有的喜乐参半，或者说是一喜一忧，或者有好的也有不好的情况。就是同样一件事情，本来是好的，但是其中也有一些不好的方面的情况出现。那么还有一种情况就是，有些人好不容易发起了。 我希望下辈子能过得比这辈子好的这样一个心，希求后世安乐方便的这样一个心呢，比希求现世安乐要好吧。但是他没有念死无常，这会出现一个什么样的状况呢？就是他刚开始可能非常的努力，然后来造这个善业，但是过一阵子呢就松懈了，再过一阵子就懈怠了，然后慢慢慢慢就变得懒散，然后就恢复了以前的样子。为什么会这样？因为不念死无常，那么你就会无常之常。 无常之常以后呢，你就会给自己一个错觉，觉得我还有时间，没有这么紧迫，我来慢慢做，没有这个紧迫感，没有这个使命感，你在做的时候，当然就会越来越懈怠，这样子。 就跟锻炼是一样的，我可能好不容易想锻炼了，想让自己的体格变得更加强壮，那么我开始锻炼。刚开始几周我非常的严格遵守健身计划，两个月以后想不起自己当时设立目标的那个决心，然后已经没有那个感觉的时候，就会想健身是一辈子的事情，不急于这一两天，那么我可以先休息休息，更好的休息是为了更好的锻炼。三天打鱼两天晒网的话，然后就恢复到老样子。在修善业的时候，如果不念死无常的话，因为你没有这种紧迫感。 那么你在排列事务优先级的时候呢，也会受到很多一些状况的干扰，来分散自己的心神，然后浪费自己的时间。比如说睡眠、昏沉、饮食，还有杂言。你睡得多了，你觉得状态不行；你睡得少了，状态也不行。 那你吃的多了，头脑不清楚，昏昏欲睡也不行。每天要操心世纪大难题，今天吃什么，这顿吃什么，你会分散很多的注意力在上面。然后还有就是杂言，说一些无关紧要的话。我我需要聊天，我需要跟人倾诉。今天天气怎么样？你怎么样？我怎么样？你今天干啥了？你昨天干啥了？我今天吃啥了？我明天要干啥？就一些非常无聊的话。因为这些状况分散你的心神，浪费了你的时间。 那么你就没有办法进入一个非常精进的状态。什么是精进呢？第一个就是你努力的去做，第二个就是如理如法的，依照正确的方法去造善业这么一个状态。 叫精进，精进这个词跟勤奋还是有一些区别的。你可以用勤奋来形容一只工蚁，它非常的勤奋，但是用精进来形容这只工蚁就不恰当，因为它没有办法辨析什么是如理如法，如何来造善业。最后，我们来推演一下，因为不念死无常这样一个过患呢，它的心理的一个变化过程。首先，因为无常之常，那么我会觉得生命久驻，我觉得我一定会活到。 多少多少岁，然后呢，就会发起希求现实安乐的心情。那么你因为希望这辈子吃好、住好、用好，还有钱财、权力、地位，因人而异啊，因为每个人的福报能力都不一样，而且是有一个限度的，所以很多人会觉得自己想追求那些，但是又追求不到，那么他就会发起贪嗔。 吃来更加猛烈的去追求现实的安乐，那么这里的贪嗔痴更细致一点，贪呢就是对现实安乐的一个贪着。当别人来妨碍你追求现实安乐的时候呢？ 你对这个人就会生气、嗔恨心。痴就是说，你意识不到追求现山了其中的一个利害关系。升起这个贪嗔痴的心以后呢，随之而来的就是我慢，还有嫉妒。我慢就是以自我为中心的一个傲慢。这些烦恼的心都起来了呢，像大烦恼、随烦恼，还有一些枝末的小烦恼呢，都会像瀑布一样围绕着你。这个烦恼的量非常非常的大，没有一个枯竭的尽头。 因为这个贪嗔痴的心一直在不断生发着，而且啊，不断的变得更加猛烈。当这些所有的烦恼都围绕着你的时候，你的心里也怀着贪嗔痴，那么你就会非常容易的去造十不善业，甚至是五无间罪，来追求所谓的仙山了。乐。这样一个过程就会让人变得越来越烦。 因为现在大家都很倡导说人生只活一次，那么我要活得精彩。但是往往这个精彩呢，指的都是物质方面的一些追求，物质的条件的提升。所以从这个角度来说，你可以解释一点点现在的人为什么越来越烦。这一类的话题一般也没有说就是下意识。人生只活一次的话，在这个理论基础上能追求的就只有这辈子。因为佛教有无限生命这样一个概念提倡的也不是只追求现世的现。 但是当然，你因为要修行，你肯定不能说风餐露宿，还是需要一定的物质基础条件的。在这个基础条件上，能让你更好的去学习佛法，不要去追求安逸享乐。拜拜。不知道为啥我这次录的好荡。啊！坐在你旁边的这个人也很荡，就是非常的荡。 <laughs>